Has decidido dedicarte a la comunicación online. Tras un periodo de formación, te titulas y te lanzas al mercado como freelance. Tu humildad y coherencia hacen que empieces por por las pymes y los profesionales. Muchos ya están en Internet y solo querrán tu ayuda para mejorar. Pero otros muchos responden al modelo, yo también quiero. Es decir, tienen una pequeña empresa que funciona bien desde hace años. Su competencia va algo peor que ellos, pero han montado una web y de repente parecen más famosos. De inmediato deciden que también tienen que estar en Internet, a poder ser mejor que los otros. El problema es que nunca se han planteado para qué quieren estar en Internet. Tú tienes que ayudarles. Tú conoces el terreno y sabes cómo mover las fichas bien. Eres lo que se dice un estratega de la era digital. Lo primero que has de hacer es preguntarles por sus objetivos. Te dirán, ¿cómo? Bueno, pues hazlo más fácil. Pregúntales qué quieren conseguir, y da las opciones. Quieren mostrar lo que haces? ¿Quieres que te contacten? ¿Que te encuentren? ¿Atender a tus clientes online? ¿O ampliar tus contactos? Y aún más importante, la pasta. De esa no, de esta. O sea, ¿cuánto quieren invertir? Adviérteles de que si quieren llegar muy lejos, deberán contratar gente y probablemente modificar su manera de trabajar. Pero no vayamos tan rápido. Volvamos a las preguntas. Sí, planteate que si solo quieren estas dos cosas, lo que quieren es una tarjeta de visita. Online, pero una tarjeta de visita. O sea, decir quién son y sus datos de contacto. Para lo tercero, necesitarán meter dinero en SEO y SEM y un blogger. Quizá puedas incluir las redes sociales como un mero altavoz, un redifusor de contenido, por aquello de la moda. Aunque todos sabemos que este no es su mejor uso, y hay que comentárselo. Si hasta ahora todo era comunicación unidireccional, lo suyo sería pasar a una multidireccional, lo que implica más tiempo de dedicación, que seguramente se iguala más dinero, además de gente de confianza para garantizar una buena conversación con los usuarios. Con esto habríamos llegado a los objetivos 4 y 5, pero si eres honesto, lo que debes preguntar y preguntarles es, ¿realmente hasta dónde necesitan? La mejor opción es que no decidas por ellos. La respuesta está en sus objetivos. Suena a pescadilla que se muerde la cola, pero es la manera de que todos acaben contentos y siempre habrá tiempo para plantear nuevos retos.